ነው ማቆሚያው። ይችላሉ ወይ ሚኔሶታ መጥተው ኤምባሲ መክፈት ወይም ደግሞ ኤምባሲውን ቆንስላ መክፈት ይችላሉ ወይ? ምክንያቱም እኔ ስልኬ ተጨናንቋል ይህን ትላንትና ጀምሮ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? አንደኛ ሚኔሶታ የኦሮሞ ተወላጆች ስለሚበዙ እንደውም ሚኔሶታ ቆንስላው በኦነግ ተጠልፏል ነው ሰዎች እያሉ ያሉት። አጠቃላይ አንድ ኢትዮጵያዊ የሚባል እንዳይሳተፍ ነው የተደረገው ዴሌብሬት ነው ነው የሚሉት። ይሄ ነገር ግልጽ ማውጣት አለባቸው። አቶ ለማም ይሄን መርምረው ይቅርታ ማለት ካለባቸውም ወጥተው ይቅርታ ነው ማለት ያለባቸው። ምክንያቱም ሰኔ ላይ አይቼዋለሁ፣ ሚኒሶታ ኢትዮጵያውያን እንዴት አይነት ማህበር ፈጥረው እንዴት አይነት ህብረት ፈጥረው የነበረ እንደነበር ይሄ ግን በሚስጥር በኦነግ የተጠለፈ የሚኒሶታ ጽህፈት ቤት የሆነበት ሁኔታ ተፈጥሯል ነው የሚሉት። ይሄ ግልጽ መውጣት አለበት እና አንዳንድ ባለስልጣናት ምንድን ነው ኃላፊነታቸው፣ የት ርቀት ነው መሄድ የሚችሉት የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። አንድ ሪፖርት አውጥቼ ነበር። የመጨረሻ ሀሳቤ ቤተ መንግስት አንድ የውጭ ዜጋ ሲቀበሉ የቤተ መንግስት ላይ ኦዴፓዎች ናቸው ሶስቱ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦዴፓ ናቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኦዴፓ ናቸው። chief of staff ኡ ኦዴፓ ናቸው። ይሄ ነገር ትላንት ህወሓትን ስንወቅስበት የነበረ ነገር እንዴት ነው የሚደገመው? ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር አሰራር? አዴፓ ምን እያደረገ ነው? እንደዚህ ሲሆን ሌሎቹስ ምን እያደረጉ ነው? የመጨረሻ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤርትራ ሄዱ፣ ደቡብ ሱዳን ሄዱ፣ ኬንያ ሄዱ። ምንድን ነው ሰው ግልጽ አይደለም። ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? ከእንደገና ደግሞ ዶክተር ደብረ ጽዮን ተወረናል፣ ተከበናል እያለ ነው እና አሁን ኤርትራ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ ከመሄድ ትግራይ መሄድ አይቀልም። really የምር ነው ምልሽ። ያለውን ነገር ማሰር ያለብሽን አስረሽ ወደ ራስሽ ሀገር ካልሄድሽ ምንድን ነው እየተፈጠራል? እና I think ይሄ የራሱ አሮባት የሰው ታማስላለች አይነት ዝንባሌም እያየው ነው። ኦብሰ ጉዳይ ላሌራ ከሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ኦብሱ ጀቹን ከነ ሰነ ቆፋ ቶን ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ Oromiyaa itoo bushuu aanaan gandi ጎድን ያርከት ዲገሜ ጅራ ከኒ ዲገሙ ተሄ ጅራ የኦሮሚያ መዋቅር ስፈርስ አመራሮች የኦሮሚያን ሰላም ለማስጠበቅ የሚታትሩ የኦሮሚያ ፖሊሶች በግፍ ሲገደሉ ተመልክተናል። መንግስት የበጀተው በጀት በምዕራብ ኦሮሚያ በርካታ ወረዳዎች ከካዝና ተመዝብረዋል። ጎዲና ሌሊጠ ኦሮሚያ ኬሰት አና ባዬ ኬሰት ካዝና ሞቱማ ኬሳቲ ማለቅን ሄዱን ፍደተሜ ጅራ ኦብሱን ኬኛ ሞ ፋይዳ ጉዳ ፊዴ ጅራ ዮ ጥናቴ በመታገሳችን ደግሞ ትልቅ ፋይዳ ተገኝቷል። ህዝባችን በእርግጥ ለአስከፊ ችግሮች ተዳርጓል። ቢያንስ ግን ሊገጥመን የሚችለውን ከባድ ቀውስ በዚሁ ማስቀረት ችለናል። በስሜት በአላዋቂነት በኦሮሞነት የሚወሰድ እርምጃ አስከፊ ችግር እንደሚያስከትል ስለተረዳን በትዕግሥት ለማየት መጠናል። ያስከፈለንን ዋጋ ያስከፍለን ብለን በዚህ ደረጃ ነው እያየን ያለነው። nu baasisiisu guddaa soo ta'e jennee sadarkaa kanatti obsine kan hiikaa jirru sababa kanaati. Karaan humnaa badiidha. የኃይል መንገድ ለማንም አይበጅም፣ ጥፋት ነው። ቢሆን ቢሆን በኦሮሞ መካከል ይህ መፈጠር አልነበረበት። እስከ ማቆ ድረስ በኦሮሚያ ውስጥ ጦርነት ለመክፈት የሚያበቃ አንድም ምክንያት የለም። ወራነ በኑዳፍ ሰበበ ተኡ ከንደንደው አመን አኒ ቤኩት ወኒ tokko hin jiru garuu wal dhagahuu dhabuurraa wal tuffiirraa wal hubachuu dhabuurraa ባለመደማመጥ እና በመናናቅ ለሌላ አካል መሳሪያ በመሆን ኦሮሚያን አለመረጋጋት ውስጥ ከቷታል። ይሁንና ይህን በተቻለ ጠን በመረጋጋት መፍትሄ እንዲያገኝ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ሲሰራ ቆይቷል። ቢሆንም ይሄ መንግስት እስካለ ድረስ ህግን ማስከበር ግድ ይላል። ከንዴሙ ሞጅራት ኦብሲስ ተስገቢኒስ ሞ ዳንጋ ወንቲ ሁበተሙ ጃርሚያሌ ሲያሳ ከሱማ ኦሮሞ ተአን በየከሰስ ቱራን በያላቲ ዱፈን መሆን ያለበት በአገር ውስጥ የነበሩና ከውጭም የመጡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በአግባቡ ችግሮቻችንን እንፍታ ነው የምንለው። በሌላ በኩል የሚመጣብንን ችግር የምንመክተውም ያኔ ነው። በዚህ የትግል ሂደት ውስጥ መቆሳሰል መኖሩን እናውቃለን። ሌላው የትኛውም የኦሮሚያ ፓርቲዎች መሃል እርቅ ማውረድ ነበር፣ ሰው የግል ክብሩን ትቶ እንዲሠራ ሶስተኛው የኦሮሞ ፖለቲካዊ አጀንዳ ምንድን ነው ብለን መፍታት፣ ከዚያን ለግቡ መስራት ያም በምርጫ ይህን ባለመረዳት የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ባለማወቅ ነው ወደ ኃይል የተገባው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ከነ ፉደቹ ደቡዳን ኬሱማ ሀለ ቀበተማ ብየ ከና ሁበቹ ደቡዳን ገረ ሁምናት ኡታለሜ ከንገለን